loolu bañu ko waaw donc daal euh, bëgguma guddal comme euh, euh, débat bi waxtu bi jot na merci merci beaucoup mais boo demee it na ma nuyul sa sa sa sa sa yaay bu sa yaay parce que sa sa sa sa waajur bu jigéen ah parce que mës nañ daje ci waaw Jeanne Marie quoi sa sa yaay bu la waaw parce que daje dañuy daje ci ah, génn àdduna jamono bu yàggul bu yàggul waaw am na ah ok waaw maa ngi jégalu. non merci. waaw.